يا كل السنين اللي قلبت عجاف يا كل اللي ساكت ودارى وخاف يا كل اللي شايف وعامل مشاف يا كل العبيد اللي عاشوا خراف أنا مش بخاف أنا مش بخاف وعمري ما وهسكت وبيع ولا أطلع وأعرض لخاين وضيع وأسيب البلد دي لخونة تضيع وهي الحياة يعني إيه غير وطن وهي الحياة يعني إيه غير وطن بيجمع شوية كرامة ودين ويرسم عليهم عذاب السنين لكن بالنهاية في آخر الحساب بنلقى اللي رافض وصال التراب بتفضل حياته لآخر الحياة ونبقى اللي قبله بواحد وراه مجرد حسالة وناس ميتين